वेलकम चैनल आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे तो आज मैं खेलने जा रहा हूँ हीरो ट्रक सिमुलेटर तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि मैंने खुद की कंपनी खोली थी और इसे लेवल थ्री में मतलब लेवल टू में अपग्रेड किया था तो आज इसे मैं लेवल थ्री में अपग्रेड करने वाला हूँ साथ में मुझे पंद्रह पार्किंग स्पेस मिल रही है गाड़ी की मतलब ट्रक को रखने की और यहाँ पे पंद्रह पार्किंग स्पेस देखता हूँ कहाँ पे करके और ये रही मेरी पंद्रह पार्किंग स्पेस और साथ में मैं यहाँ पे एक ट्रक है मेरे पास और दो ट्रक तो मेरे काम में गई हैं और यहाँ पे मैं पहले मीटिंग डेस्क खरीद लेता हूँ और साथ में वाटर डिक्शनर भी खरीद लेता हूँ और इनको अपग्रेड भी कर लेता हूँ क्योंकि अभी रुपये है मेरे पास फोर्टी टू थाउजेंड रुपये हैं तो उनको अपग्रेड कर लेता हूँ कम रुपये ही ले रहे हैं वैसे और यहाँ पे एक सीढ़ी के लिए घर है छोटा सा घर है और यहाँ पे लॉबी है बगल में और बगल में बहुत डेस्क है और यहाँ पे टॉयलेट हो गया किचन हो गया ऑफिस हो गया और ये हो गया मीटिंग डेस्क और साइड से अंडरग्राउंड भी है पार्किंग स्पेस और यहाँ पे साइड से टायर वायर रिपेयर करने के लिए भी है आजकल आ गया इसमें लेवल थ्री में ये रही मेरी दो गाड़ियाँ जो गई है काम पे जो चौदह मिनट ले रही है और पच्चीस मिनट ले रही है तो वेट करते हैं इनके आने का फिर हम जाएंगे one hour later finally Nikita और यश आगे थे और मैंने अभी एक मालपुर से मुंबई की डिलीवरी ले ली और डिलीवरी टाइम है 16 घंटे तो मुझे 16 घंटे से पहले वहाँ डिलीवरी करनी है सबसे पहले टेलर को बुक करते हैं और मैं जहाँ पे अभी ये मालपुर है और आईना तो एकदम बड़ा बड़ा है क्योंकि मैंने पहले छोटी छोटी गाड़ी चलाई हुई हाँ, तो आज मैंने बड़ी वाली ट्रक ली है एकदम नाम कंपनी की ट्रक है कुछ ऐसी तो यहाँ पे सबसे पहले टेलर को बुक करते हैं छोटा ही टेलर है वैसे उतना भारी टेलर तो नहीं है यहाँ पे आराम से टेलर को बुक कर लेते हैं पीछे को तो यहाँ पे इसलिए ट्रक को मैंने बुक कर लिया पीछे से मतलब टेलर को बुक कर लिया तो चलो चलते हैं अब सीधे मालपुर से मुंबई जाते हैं अभी और सोलह घंटे से पहले पहुँचाना है और वन थाउजेंड मतलब ट्वेल्व मतलब 1229 ऐसी कुछ किलोमीटर है तो जो चले राइट लेते हैं यहाँ से यहाँ से भी रिवर्स लेना है क्योंकि आगे जाऊँगा तो फिर ये मेरा चालान काट देंगे और उसमें से भी कट जाएगा मेरा वहाँ डिलीवरी बचाऊंगा तो गाड़ी भगा लेनी चाहिए थी तो मतलब ट्रक को भगा लेना चाहिए था आगे येलो साइन तो था ही चलो कोई ना यहाँ पे वेट करते हैं ग्रीन होने का सिग्नल ग्रीन सिग्नल होने का ग्रीन सिग्नल होने में बहुत टाइम लगाते हैं मेरे ख्याल से मैंने एक बार नोटिस किया था कि जब इस साइड को गाड़ी होती है और इस साइड को गाड़ी होती है तीनों साइड जब गाड़ियाँ रुकी रहती है तब जाके ग्रीन सिग्नल होते हैं अभी देखे रहना यहाँ पे एक गाड़ी रुक गई बगल में देखता है एक बार ऐसे आई ना वो उधर को विंडो की तरफ को यहाँ पे एक गाड़ी रुकी नहीं है वेट करते हैं फिर एक बार गाड़ी का आने का चैनल पे नए आए तो यार चैनल को लाइक कर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 टेलर को हुक कर लेता हूँ यहाँ पे और वन नाइन्टी फोर रुपये आ गया इनने मैं इसमें इसमें से और टोटल रुपये मिले मेरे को fifteen thousand four hundred twenty six साथ में चार रेटिंग मिली और तुम्हारे भाई ने उन्नीस मिनट में ही डिलीवरी कर दी सोलह घंटे से पहले और ट्रक ने तो 281 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर लिया तो यहाँ पे आज मेरे पास बहुत पैसे है fifty six thousand fifty six five hundred thousand रुपये तो मैं यहाँ पे सब चीज़ अपडेट कर लेता हूँ हाँ, यहाँ पे बॉस रूम का तो सब चीज़ अपडेट कर लिया और मीटिंग रूम में तो ऐसे सब चीज़ अपडेट कर लिया था मैंने अब लॉबी में करता हूँ अपग्रेड तो उसमें देखते हैं मैं तो लॉबी में यहाँ पे वाटर डिस्प्ले नहीं है अपग्रेड तो इसको अपग्रेड कर लेते हैं बार वैसे दो वाटर डिस्प्ले लगे हैं यहाँ पे तो दोनों को अपग्रेड कर लेते हैं और यहाँ पे वेडिंग मशीन को भी अपग्रेड कर लेते हैं ड्रिंक मशीन को तो अपग्रेड ही वैसे V I P level twelve होना चाहिए तब हो जाएगा अपग्रेड तो यहाँ पे सबसे पहले किचन को अपडेट करते हैं यहाँ पे टेबलों को ऑपरेट करता हूँ फूड सर्विस काउंटर को करते हैं पहले अपडेट और यहाँ पे टेबल को लेते हैं फिर यहाँ पे टेबल लग गई एकदम आराम से तगड़े वाले लेवल थ्री की टेबल लग गई है यहाँ पे वाटर स्पिनर तो है यही पहले से अपडेट किया मैंने और यहाँ पे वर्क रूम में तो सब चीज़ ऐसे अपग्रेड ही है और यहाँ पे टॉयलेट में देखता हूँ मैंने नई टॉयलेट खुला यहाँ पे तो ये है ही यहाँ पे फर्स्ट वाली टॉयलेट में तो दूसरा टॉयलेट में अपग्रेड कर लेते हैं लेवल दो का लगा लेते हैं और एक बार चेक कर लेता हूँ <laughs> सब चीज़ अपग्रेड है नहीं वैसे सब चीज़ तो अपग्रेड कर लिया मैंने तो यहाँ पे देखता हूँ लेवल फोर की कंपनी होने में कितना रुपया लेता है करके तो यहाँ पे सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपये ले रहा है तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय और वीडियो पसंद आई तो यार चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय